Перед вами дві конструкції елементів сухого, сухої батарейки. Е, один я зібрав на трубі, е, а це в плоскості. Я планую це зробити і подивлюсь, де буде краще. На такій платі. Це алюмінієві електроди, які я використовую. Анотикатод ну алюминий. Так я зараз дещо вам продемонструю. Перед вами уже сборка. Я померю напряжение. 1,2 вольта. Теперь замеряем ток. Міліампер. 120, ну я вже включав його. І так повільно падає. Більша площадь призводить до того, що довго падає ток повільно. І тепер подивимося, як він відновлюється. Вот відновлюється напруга дуже швидко. Тобто це і є ячейка майбутньої домашні електростанції, які я наберу в достатній кількості і планую спочатку на 1 ампер і далі. Так я зараз дещо вам покажу. Включаю на прозвонку. Так, не дзвониться. Так дзвониться. Тепер сухий електроліт. Абсолютно сухий. Бачите, він прозванюється. Ну я дещо роблю з ним і він поляризується поки я ще цього казати не буду. Я планую далі новий електрод, ну і перед цим його ще.